Заблагодарувам најнапред на домакинот и на организаторите на денешната трибина, ден на сеќавање со 23 години од депортацијата на евреите од Штип, што и на овој начин ми е дадена честа да сум дел од денешното важно случување во Штип, град што го чувствувам близок, што го чувствувам близок со убави спомени од моето детство, поврзани со другиот мој корен Радовиш, родниот крај на мојата мајка по професија историчар. Се извинувам поради моето физичко отсутство, но сум почестена и среќна на што можам и денеска на овој начин да споделам со вас мои размисли и чувства како председател на Еврејската заедница во Република Македонија, керка на преживен од Холокаустот, мојот татко Морис Романо и внука на последниот битовски рабин убиен во Треблинка, со целото свое семејство и со граѓани рабинот Аврам Романо. Овие мартовски денови го чувствуваме одново и одново со тага и гордост сеќавањето по повод Холокаустот на 7144 евреи од Македонија, од кои 534 беа токму од овој, од овој град, од Штип, нашите еврејски собрани. И оваа година, по 73-ти пат, членовите на еврејската заедница во Република Македонија сме заедно во оваа прилика и со вас говориме и пишуваме за нашето минато, еврејското обстојување на македонското тро за нашата историја. На денешен, на денешен ден, 10 март 2016 година, или 30 агар 5776 година според еврејскиот календар, и тука во штит им подаваме почит на нашите корени, на нашата крв, на нашите предци, што не ги запознавме, што не ги допревме, не ги засакавме што не ги испративме и за тука на штипските еврејски гробишта со нашата молитва кадиш во нивните вечни почивалишта. Често размислувам каква би била приказната и сликата во бројното семејство на моите баби и дедо, прабаби и прадедо, да гледала во неколкуте стари пресликани црно-бели фотографии, сакајки и трудејки се да пронедам некоја сличност во нивните црти со мене. Во сите нас нивните наследници, тегла, гранки и гранчиња од нивните корени, секогаш клеен и извира тага, која чувствувам дека никогаш во никого не е иста, тага што не ја споделуваме, а заедничка ни е, бидеќи името и е исто, заедничка тага, наречена празнина. Се поклонуваме пред спомениците тука во Штип, празен за 534 евреи и нивните наследници, Во Битола, од каде беа депортирани и ликвидирани 3276 евреи, се поклонуваме и во Скопје, одавајќи почит во некогашниот монопол, од каде тргнал транспортот без повраток во Требника. Поетот се простува од своите сограѓани што заминале од бреговите на Варда, Драгор и Отиња со песната за Рашиона која вели. Ти треба да платиш за својата вера, за името твое, за родот ти свој. Го паметиме највисокиот црн процент, процент на ужас и бол, 98% водечки процент на ликвидирани од скупна еврейска популација на територија според број на население, од кои 50% беа деца. Цел еден народ осуден да изгори на жртвеникот на човековата лудост и потполно искривеното сваќање на светот. И прашањата, лудило на, човештото, срамно човекот, човекот го смислил лоханство. Го изведал луѓе на луѓе, очи во очи, не како војни, туку како убици и жртви со злосторот го прават помонструозен. По септември Треблинка ја снимува, гасните комори ги снимува, печките ги снимува, никаде подликава жица, никаде ни локомотиви, нито возови, земјата е изорана, посејана со пепел и семе за да никне зеленина. Злосторот не остава трага да нема паметање од, на и за злосторството. Запишено е, во Треблинка нема гробишта, туку нива засадена со камења. Од каде да знам кој е каменот на мојата сара? Оние што не се врати од Треблинка, оставија остатоци, разфрлани души ни светот, сами. На нашиот шпанско-еврејски јазик или ладино се нарекува мигас – трошки. Тие трошки беа дел од на овој штипски залак, парче од македонскиот леп. Ние, нивните први наследници, сме мигас лас смигас, трошки од трошките. Тие наши први трошки, наши мајки и татковци ги сакавме, ги чувавме, им подаривме никуци и цветови на нивните корења, внуци и правници, нови Ана и Хана, Илија и Елена, и Сара и Сања и испратихме со еврејска молитва кадиш има и они своји гробови со нивни имиња. Со нив заедно одевме во нова синагога, кој научивме нивниот архаичен јазик ладино, ги пеевме нивните романси и ги испратихме советување. Син меморија, но ај авенир. Без сеќавање нема имена. Простуваме, но не забораваме. Заборавот раѓа зло. И од ова место денес, јас како представник и заедно со членовите на нашата еврејска заедница, ја споделуваме со вас, научните дејци, трајната одговорност кон историското памтење. Ја преземаме одговорноста за, за чувување на сеќавањето на Холокаустот на евреите од Штип и на евреите од цела Македонија. Овие чествувања денес во Штип и оваа научна трибина ја посветуваме на иднината – на одмена и нина која му прилега на човек. Ја додаваме алката што беше стопена, што недостасува, алката на нашата традиција, оригинатот еврејски ланец. Ви заблагодарувам вам за вашата волја, љубов и спремност во калењето на оваа алка и во градењето на таквата иднина. Ко постои порака која ги поминува границите меѓу земјите, а верувам дека постои, тоа е пораката за преземање на одговорност за градење на таква иднина заедничка за сите нас, од една страна и свртување грб на одмаздата од друга страна. Тоа е порака дека сеќавањето на минатото е од суштинско значење, но е еднакво важна обврска кон иднината што ја посакуваме сите. Запишено е, оној што не ја научил лекцијата од историјата, е усуден таа историја да ја повтори. Ука, полука, снага и моки ни даваат светите книги и научниот збор кој представува светлост, која се презема, ствара и предава на другите, која делегија се намалува, се множи и се зголемува. Треба да живееме со верување во оваа светост и светлина, како што пишува во нашата света книга Талмудот. Каде што сакаш да погледнеш Секогаш ќе имаш што да видиш. А мудрето продолжува. Животот е надеж, а надежта и чекувањето ја представуваат тајната на еврејското обстојување. Ке завршам со мислата на Симон Визентал, славниот ловец на пребегнати нацисти, кого го запрашале што значи да се биде евреј. Кратко одговори. Да се биде евреј значи да ја измислиш надежта таму каде што надеж нема. ја пренесувам мојата надеж за нови такви среби. А сега, почитувани присутни, ве замолувам да одмочиме минута од една минута од нив за навек молк и да им подариме на нашите недоживејани души миг од нашите души.